mr john bosco ekibuuzo ekirala hmm. ndwadde ki ezireetebwa enkuba waliwo endwadde nnyingi nnyo nga maleriya ne kolera mu biseera by'enkuba aba mungi nnyo hmm. olwo ate omusujja guziyizibwa gutya okuziyiza omusujja webake wansi w'akatimba ak'ensiri akabeera kateekeddwamu eddagala eritta ensiri ezireeta omusujja hmm. era obeere munyiikivu nnyo okugendanga okujjanjabibwa buli lwawulira ng'oli mulwadde oh. era nga nina ekirala ky'olina okwewala kwe kukuuma amazzi agabeera gakwetolodde waka nga gonna ogamazeewo kubanga gayinza okuzaaliramu ensiri mm. era kakasa nti ensiko yonna eyetolodde ennyumbayo oba amakaago ogisaawa n'ogimalawo ate olwo kolera okuziiza kolera mm. nywa amazzi gokka amayonjo ate nga mafumbe kyenkugamba mukino amazzi galina okuba nga malungi olwo kitegeeza okufumba amazzi kale okumala eddakiika emu hmm, hmm. era kakasa nti okozesa obuyonjo obw'ekika ekya waggulu bw'oba nga obadde oyagala okweyamba togenda kumala gafuuyisa mu buli kitundu hmm. togenda mu bbanga wabula kozesa ebifo ebituufu mwoteekwa okugenda okweyambira oh. wadde mu mazzi era ajjukira okunaabanga engalo bulijjo nga omaze okukozesa kaabuyonjo era n'okunaabanga engalo nga ogenda okuteekateeka emmere ekyo kijja kuba nga kikukuumira ku mutindo gw'okuba omulamu nga tofunye endwadde eziva mu bukyafu oba eziva ku nkuba hmm. mm. Mm.